नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम में मैं हूं आपके साथ वागीशार आप लोग ये जानना चाहेंगे कि महेश्वर में दबंग थ्री की शूटिंग तो चल रही है लेकिन इससे पहले कौन कौन सी शूटिंग महेश्वर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में हो चुकी है भाई इंदौर इतना फेमस हो चुका है कि बॉलीवुड फिल्में लगातार इंदौर में शूट की जा रही है हम आपको बताते हैं कि दबंग थ्री के पहले कौन कौन सी ऐसी मूवियाँ हैं जो इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में शूट हो चुकी है देखिए इस खास रिपोर्ट में ऐसी फिल्में जो इंदौर के आसपास क्षेत्रों में की गई है नौ दो ग्यारह देवानंद कल्पना कार्तिक की बहु बेगम अशोक कुमार मीना कुमारी की रानी रूपमती भरत भूषण निरूपा रॉय की किनारा धर्मेंद्र जितेन हेमा मालिनी की तुलसी सचिन साधना सिंह की श्री चार बीस राज कपूर नरगिस की आन दिलीप कुमार नादिरा की डंका प्रेमनाथ और निम्मी की नरसिम्हा सनी देओल डिम्पल कपाड़िया और मिला मातोंडकर की शायद ओमपुरी नसरुद्दीन शाह प्यार किया तो डरना किया सलमान खान और काजल की अजब गजब लव अर्जुन रामपाल यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र सनी देवल बॉबी देवल अशोका शाहरुख खान और करीना कपूर की सतह से उठता आदमी निर्देशक मणि कौल की पैडमैन अक्षय कुमार की गौतमी पुत्र शतकर्णी हेमा मालिनी की ये ऐसी फिल्में हैं जो इंदौर के आसपास पहले शूट हो चुकी है हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे आप देखते